tá tão alto não. Hum, quase acertei o HS. Ah, como eu não CTO HS, véi? O cara não tem cabeça. Eu tá no ar, velho. Que merda é essa, mano? Eu não tinha nada na minha frente, eu tava travado. <laughs> Eu tava travado no ar. Ah, agora eu vou puxar a Eagle, que a Eagle tá nervosa. Essa igua é muito bonita, velho. Essa igua aí. Nossa, Ah, cadê você? Você não tá bem. Opa, levou uma. Nossa. Pega minha igua, ígua, vai Nossa, pega. minha <laughs> Quer Duke, quer Drop, quer Igor? Eu quero ganhar Igor. Quer não. Foi P5. Começaram morrido. A culpa não é minha. Toma. Tá na janela. A porta e janela. Levou Helmet. Vou mangar. Manguei. Eu pedi pra você olhar a porta. Tava tá olhando a porta. Hum. Meu Deus! Ai, eu morri <laughs> né? tá Eu dei um HS, eu tava stripando ali. Meu, deu um HS no cara, que levo, o cara levou 46 de dano. Essa mp 5 Eu tava olhando aí. Tava olhando parte de janela. Aí eu levei um tiro do cara da ponta. Tirei a cara. Não parece nem a vida aqui. Mano, o cara não morre, velho. 88. 64, é né? tá jogando muito reparo, velho. Meu, a bala não vai! É só tirar parado, velho. Tá? É, é só, é, tá, é só tirar meio Outro tá bom. Volta pra porta. Não! ah. Ah, velho, é melhor fazer um eco. Uhum. Minhas armas. Né? Porque tá difícil, né? Não sei, velho. A minha bala no aquecimento não é ruim. Ah, tô vendo nada. Tá né? Yeah! Não tem como mano. É a Kakone não, velho, aqui. esse peito que tá fazendo mapa, <laughs> velho. Nada do jogo. Não sabia isso, vocês não mato de jeito nenhum mais. Eu dou um tiro na cabeça do cara, no peito e ele não mata. Vou tacar uma gaia na porta, pode ser? Ai, que isso? Tava dando na cara, nem percebi. Isso. O strafe do cara foi bom. Hã? O strafe do cara foi bom. Ah, mano, vocês aí foi muito nerfada, velho. Vou puxar uma alp. Será que é o último? Penu... Ah, não, é o penúltimo. É o último. Peguei. Peguei. Ô, oh, louco. Esse mapa aqui é uma coisa maravilhosa. Considera esse mapa CT ou TR? Eu considero TR. Ou CT. Muito, muito balanceado esse mapa. Não, eu não consigo mirar em nada. Ah, velho. Eu tava mirando, eu atirei no cara da porta embaixo, aí ah, eu perdi a mira. Sentado, eu tava olhando a porta de baixo, é, então, ele passou na smoke pro lado, eu atirei eu nele sei, porque eu, tava mirando ele. na janela eu e ele. Eu ia matar ele, só que aí eu morri pra porta. Ele nem tinha me visto. Não. Não parece, assim, não mira smoke, velho. Mira smoke não é tem nada a ver. <laughs> mira smoke, porque os caras vão tirar smoke? Não, mas eu tava olhando já. Eu tava olhando Entendi. a porta de baixo e a... Outra. Boa. Mogesson. Levou HS? Tá dentro? Peguei. Virar smoke não faz muito sentido. pescar o tentar pescar o cara lá. É um mouse daqui, Não fala nem que faz. Pega o C4, velho. Pra pescar o cara, eu não fiz montar, não dá pra ele. ninguém? Não. Meu amigo, pinadeira machine aqui tá em ação. Tiro pulando, mas melhor não. Isso te certo. Puxaram o que, você viu? Hã? Tu então, nem viu que puxaram, né? Puxou. Meu, mentira, velho. Pega o cara de lado no mato, velho. Boa. Vai? Ah, não, tá, não vai chegar. Ai, esquece de fechar a porta. Essa porta do inferno. Ah, cara, você entra e não fecha a porta, velho. Não, nem eu que abri, foi você ou o cara? Não fui eu, foi o cara. Eu apenas marquei. Acho que vai ruxar de novo, mano. O medo é o cara cair de ruxar ainda. Olha, eles são muito bons, eles não dão a cara. Gente, esse salto aqui é fatal. Ah não. Boa. É. Calma, calma, calma. Então, uma... Garante plant, de plant. Ah, sou eu. Você quer C4? Não. Mira lá. Cara. Ah, ah. virar pra mim. Ah, não, velho. Ah! Virar pra mim porque tava dentro da porta, velho. Varando. Mas não era pra varar, era pra mirar, velho. Porque. Eu... Ah, deixa. Agora a gente entregou, velho. De boa. Ah, meu Deus, eu tô sem dinheiro agora. É só ter ele é aberto comigo e mirado lá.

arma horrível, velho. Eu não uso o galinho por isso, velho. Eu atiro um tap-tap e a mira, a bala não entra, velho. Arma tá de bosta do caramba, mano. Mano, que raiva desse jogo, mano. Por que existe uma arma tão merda de cara? tô tá ruim, velho. em cima, com certeza. Tá aqui, tá aqui. Acabou, ah, tá olha o cara. Tá aqui. Não tô movendo, cara. Eu não consigo, tá esmocado aqui. dele Então bora. Ah, mano, vai pro inferno, velho. Boa. Tá, tá aqui embaixo. Mano. Acho que ele puxou. Na porta. Abre porta. Mano, vai pro inferno, velho. O mundo... Oh, cara, me escorei. Tem que ir pra ver se vai lá, mano. meia agora eu tô encurralado. Era isso pra lá. A menos 40, velho. Ah, velho, eu sou muito ruim, cara. Mas não, velho. Sou muito ruim. Ah, não, ainda não acabou, mas já era. Tá era pra ter... Não era pra ter errado esse tiro. Ah, nós entregamos muito round, velho. Né? mais entregado vai ser 4 eu mas era assim, o round que eu é, continuaria com o dinheiro. É Calma, dá, Calma. Né? tira a cara. Tá Vi, tá na rampa. Tá. Ah, que mentira que ele me deu pra pré-firezinho, bem na hora. Tá de água e rampa. Ele me mata pulando! Vai pro inferno, cara! Pra tá pulando me dá um HST, se nada a ver esse jogo, velho. Ah, vai pro inferno, na moral. Que isso, como é isso, mano? O cara pulou. Dá um pulo e me matou, velho. Meu Deus, que jogo bosta. Ah, vai essa merda, mano. O cara pulando. Uhum. Vai jogar mais Baura, Baura.